Μπορεί κανεί να φτιάξει αισθητήρε. Είναι πολυδιάστατα, έχουν περισσότερε διαστάσει, όπω για παράδειγμα είναι μια χορδή. Τα οποία λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουμε αλλιώ. Στην ανάπτυξη των νέων συνθετικών τεχνολογιών να αλλάζουν και να γίνονται υδρόφιλοι. Και το όνειρό του είναι να λύσουν ένα από αυτά τα άλλα προβλήματα. Οι ίδιε οι μεταλλάξει που προκαλούν τον καρκίνο του πνεύμονα επιτυγχάνεται η διασύνδεση των ακαδημαϊκών. Σχεδιάζουμε δηλαδή άτομο προ άτομο. Η ελληνική ομάδα ασχολείται επίση με πεπτίδια όπω είναι. Και αυτό είναι ο λόγο που θέλουμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει στα κύτταρα και πώ τα κύτταρα αντιμετωπίζουν αλλοιώσει του DNA. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα Ινστιτούτο Αριστείας. Μια ταινία ξεκινάει από μια, αυτό που λέμε, αρχική ιδέα και μας κάνουν υπερήφανους διότι στηρίζουν την εικόνα της σχολής μας και του πανεπιστημίου μας. Έχει δώσει πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε αισθητήρε κίνησης, αισθητήρε επιτάχυνσης, ασύρματες επικοινωνίες. Και προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμίω. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίγει προβλήματα παρά να Γι' αυτό μπορέσαμε να πάμε από μερικά δευτερόλεπτα σε χιλιοστά του δευτερόλεπτα. Περιγράφονται από δύο λέξει που λέγονται αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα. Μια επικέντρωση σε θέματα καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι τώρα διαμορφώνουν την οδηγική και μεταφορική του συμπεριφορά. Η συσσωμάτωση αγορών και οικονομιών. ήταν η μείωση του βάρου των οχημάτων. Και γενικότερα έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η σχεδία Και αυτό να οδηγηθεί σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Τα αυτόνομα συστήματα στο μέλλον δεν θα είναι για μία μόνο χρήση. Την πρατικινησία και τον τρόμο ηρεμία. Τη σχεδίαση πλοίων και πλωτών σκευασμάτων γενικότερα. Να πάρει τι ορθότερες αποφάσει. Ταυτόχρονα δουλεύουμε σε επεξεργασία σήμαντος σε διάφορους χώρους. Κρήτη χαρακτηρίζεται από πλούσια φυτική ποικιλότητα. Προέρχεται από μια ελληνική κοινοτομία που ακούει στο όνομα Aquazir. Είναι ένα νέο καύσιμο που προέρχεται από 100% υπολοιματικέ πρώτε ύλε. Τα οχήματα κατασκευάζονται εξ αρχής στα εργαστήριά μας.